hello and welcome to astro tree Shakti की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र इस बार 7 अक्टूबर से शुरू होगा चतुर्थी तिथि क्षय होने के कारण 9 के बजाय 8 दिन के ही नवरात्र होंगे 13 अक्टूबर को महाअष्टमी और 14 को महानवमी मनाई जाएगी वही मां दुर्गा इस बार डोली में सवार होकर आएंगी यह स्थिति स्त्रियों के वर्चस्व में वृद्धि लेकिन प्राकृतिक आपदा भूकंप आगजनी और राजनीतिक उठापटक के संकेत देती है ज्योतिषाचार्य विभोर इंदुसुत के मुताबिक अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र शुरू होंगे जगत ने माँ जगदम्बा के नौ अलग अलग रूपों की उपासना होगी तेरह को अष्टमी चौदह को मनाई जाएगी नवमी ज्योतिषाचार्य विभोर इंदुसुत के अनुसार इस बार चतुर्थी तिथि क्षय होने के कारण नवरात्रि का एक दिन घट रहा है नौ की बजाय आठ दिन का नवरात्र होगा सात अक्टूबर को प्रतिपदा यानी पहली नवरात्र होगी इसी दिन घट स्थापना की जाएगी तेरह अक्टूबर को अष्टमी और चौदह को नवमी मनाई जाएगी इन दोनों दिनों में भक्त कन्या पूजन कर सकेंगे डोली पर सवारी स्त्रियों का बढ़ेगा वर्चस्व लेकिन आपदाओं से होगी हानि इस बार नवरात्रि का आरंभ गुरुवार से हो रहा है नवमी के बाद विजय दशमी में शुक्रवार के दिन माता का प्रस्थान होगा शास्त्रीय मान्यता के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार को माता की सवारी डोली होती है मां जगदम्बा डोली में सवार होकर आएंगी और डोली में बैठकर ही प्रस्थान करेंगी मान्यता के मुताबिक नवरात्रि में माता की डोली की सवारी स्त्री शक्ति की मजबूती लेकिन प्राकृतिक आपदा आगजनी और राजनीतिक उठापटक के संकेत भी देती है नवरात्र की तिथियां प्रतिपदा सात अक्टूबर माँ शैपुत्री द्वितीय आठ अक्टूबर माँ ब्रह्मचारिणी तृतीया चतुर्थी नौ अक्टूबर माँ चंद्र घंटा माँ कुष्मांडा पंचमी दस अक्टूबर माँ स्कंद माता षष्ठी ग्यारह अक्टूबर माँ कात्यायनी सप्तमी 12 अक्टूबर माँ कालरात्रि अष्टमी 13 अक्टूबर माँ महागौरी दुर्गा अष्टमी नवमी 14 अक्टूबर माँ सिद्धिदात्री महानवमी घट स्थापना का मुहूर्त इस बार घट स्थापना के लिए 7 अक्टूबर को दो विशेष मुहूर्त हैं पहला मुहूर्त सात अक्टूबर की सुबह छह बज के सत्रह मिनट से सात बज के चौवालीस मिनट के बीच है इस समय शुभ चौघड़िया मुहूर्त उपस्थित होगा इसके बाद सुबह साढ़े नौ बजे से स्थिर लग्न का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा जो ग्यारह बज के तैतालीस मिनट बजे तक रहेगा पहला मुहूर्त सुबह छह बज के सत्रह मिनट से सात बज के चौवालीस मिनट तक दूसरा मुहूर्त सुबह साढ़े नौ से ग्यारह बज के तैतालीस मिनट तक आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले